Cześć, z tej strony Patryk Wal, zapraszam na transmisję meczu ŁKS e AZS UW e Szkoła Gortata Rosa Radom na kanale YouTube Bliżej Sportu.